kaka ona. Badakin non lortu dezakedan kaka ona. Jende asko ibiltzen da kalean, sudurreko askurak non arindu ditzakeen galdezka. Urduri, ordenadoreak konektatzeko, wifi bila, kafetegiz, kafetegi asko, galdezka ibiltzen diren bezala. Garai bakoitzak ditu bere drogak, guk Adibidez, gau ez pastillak behar ditugu lotarako egunez kafea, tea, edari energetikoak eta gimnasiorako batidoak. Behar ditugu antidepresiboak eta antziolitikoak batzuetan. Futbol ekipo bat beti. Edo eguna kirola egin ez ematea. Eta noski, noski, noski, behar ditugu APPak ere. Behar dugu Candy Crush, Facebook, Instagram, behar dugu Win. Ies egin nahiko bagenio bezala denari. Ies egitea bera bihurtu balitz bezala helburu. Droga itxurari gabeko droga horiekin. Droga batek, arrakasta izateko espaitu droga itxurarik izan behar. Dena izan behar du, placer dena ohitura. Futbol liga izan daitekeen bezala abuztuaren hasieran, larretako jogur bat bazkalostean, edo zagardotegi bat otzailean. Wifia, badakin non duten wifi ona.